tesasira mmese enonyeza bwana bwayo mmere this cat mentality tibatuka ekiseera notunulya abantu nga kapa bwetunulya emmese nti abo si bantu bwebagira naye munnaekabi oli kukabiri etika wetolooza kati abo ababodaboda men most of those bodaboda people bavetiranisi bano bagenze irak bababba sente zonna waki nasigaza bodaboda eretiki ekyokulyagwalaza nti omusajja wa bodaboda ono asitula omuntu ekiro nga tamwaziza namwisa mu lubigi muntu ye muntu wangi ye muntu nze basulya bwendemga tebakola risaachi do you know the people wa behind gundi bodaboda nga banyinizo obabazivuga abo abaana abo abatakyakufa kyogamba basirikale petero yayesha ababodaboda bameka naye baali bagenda kuyolawoki waliwo yagenda netanka mhm. theyare very daring bavubuka ate bagwayo bagenda ewaabwe nebatunda ebibanja byabwe kibanja kitabi kyeyamusikira nagula boda bazisika ziri kupolisi abo bakolaki balina kabiriti bazunganako mu nyumba erimu ebidomola byamafuta yose japa ekibuga eh, tekyo mwemubadde mu singa bodaboda zaggwamu egradi eh, process gamba bugambi ti bodaboda tezikyajja from the eri eh, ku source naye zize mm. oziwadde ne licensi ogyeko emisolowax mm. ozigyeko omusolo nti ate zijja kukola waliwo omuvuka namwagala nyandi that money is eraki money oyo singa, singa samusanga musetawo singa akuze oyo awaseewange bali ah, tuva london mm. nagenda mu duty free shop nagulamu esword ye knife ekitala ngaakyagala bwatuuka ku nyinyi nebamugaa ntogenda kitwala enyinyi tekitwala nababuuza nti abagula mu duty free shop baabalagawa lwaki bakiteekamu lwaki bakiteekamu ba tekitambulira ku nnyonyi tebayita abakoba bannyonyi bonna aba security bakibamugaa nti kireete tekikuteera ewantu tunakikuwa ngaotuusa entebe oyo musajja why did you put an items that cannot travel with the passengers in the duty free shops. shop at mm. the departure mm. lounge kitigeza babigule bagende nabyo eh kati why do you ban lwachi waboda lwachi gwolya sente kiriza nga president bya garden salon achi let us say in five years or three years you shall not have a boda boda first them out gradually mbaga nti nfc metallic nsobola ozikuza wuguma oba wuguma ekola mu kasasiro naye bano sibye baliko yanyaga bunyazi nadduka mubinyage kati ngaabantu bavuwadde era enyumba erimu ebitumula byamafuta kati ojja kulaba omukazi bwadduka kino kyekisembayo kati bakwateko ate zegenda kudduka enyumba erimu ebidomola byamafuta naye taata tamanyi ntimu anti kakati kale mm. bo bagenda ne bamuzanyirako omanyi nga akakasajja kawandika mumawulire nemukedde ababodaboda babba nyo emere yabantu eh, ababodaboda bakolaki nga bakuba busitolesitole ngaabusoma kuba kati alina time ababodaboda tewuli babbira kintu kya muntu why if you do it next time tokola ababodaboda embeera nebayigiriza honesty obwesigwa obwesigwa nti bwonziba ye yoyo atasobola akyayina n'olukumi oba ebbiri zaawe owa bodaboda amutwalire ettooka ewe nga tewali baana balyetikka taliwagula eminwe ekitegeeza bino byonna byebalimba balimba byabwereere muwumuleku bannange ababbi omubbi tayinza kubba wantu ne badda n'ekiro bannaffe mutuyambe tubabuulira bannuwa boogera naye mulemye mulemye obubbi bubayingidde mu busomyo kakati ekyo kimu nti bino byebakola babitandika biri era nakugamba wano nti lwaki babikola nakugamba nti e, e, gundi nakugamba na nenkugamba however uh, uh, uh, none of his ala decision kampala implemented this directive yabagamba batya secondly if the current market organizations are corrupt this is a simple matter in fact the president provided a, a, a solution longo time ego nobutale babulumba nibatandika obulwanira balwane babe ettaka he said that for any organization to undertake development of markets and to identify a partner it should be democratically elected and this election is be supervised by the electoral commission tokera bukezi noga nti fabe kwakise kati akatalizo katunze kuba yabagamba you can develop it you can get a partner or government hmm. nabaga nti akakiiko akalina obuyinza mu katale kalina okuba nga kalondirwa abantu bonna democratically era ngaokulonda okwo kukubiriziddwa chairman to commission kuba ettaka lya gavumenti alibawadde buwinga museveni abakoleramu temwina kyemusasudde nolwekyo siri akakiiko kano ttaka lyagundi and it is intended for market development Gamba. however none of his rdcs in kampala implemented this directive the thieves like in the wutoda example are not interested in finding a solution to the wrangles in the markets they finance and create language in order to grab the property, the land. So MCC has not solved the problem because she is either a beneficiary or under the influence of the invisible hand. Kati MCC agenda kati ono mukazi ate gubakutte. Gwe tobuuza why? Bwobanga wafumbidwa omusajja ate abakazi. Gwe tobuuza kyasaba nno. Kati bamuleeta awo. Kamya ne batwala eri kuba kamya yatya mwabi era kamya tadda nga muna kumukubira simu. anti beti yali mu basi nze bakimanya muno tukompromise beti kamia nze tusobola beti kamia nebo mukubira simu tajikwata bamujja wano ekikutegeeza baamaanyi nnyo they can influence your transfer naki sinja kudda kola mu government aa aba abaana mbasaba damage kibankola ndi mukwano gwa museveni oyo yenja mufiirako nenkugamba interestingly it is the interest of doctabase to create instability in the, in the capital and put the population on bunkenke all the time he has successfully made campaly set of tear gas he invades market places and the city center for two reasons bino byonna babikola batulugunya owino batulugunya nakasera batulugunya gundi nga besija abinuka mu kibuga these people wanted to top omuseveni first create a mass over an employed people Museveni bamujeko. Yawonera watono wensi. It's only because Uganda is in the private sector. Tosobola batabula naku bbiri. Nebata kutirawo. Mhm. Mm nkugamba nakugamba nti lwaki bano babikola. Lwaki musi yali abikola ne banne. Yali akwesa yali mu mukono gwa mafia invisible hand. Nkugamba nti ani yali afunamu. Nakuwa nti Museveni yali afirwa. Intuzo trade. If you keep Kampala on tension, business is paralyzed. Number two. the people can join Besigye if you make it difficult for them to work. Nabagama nti Besigye yali agenda kuba banekibu. Singa mubeera n'omusajja ku nyumba ze mupangisa atasobola kulabirira mwana we kumugulira mata ng'omwana abakabirira mulina opusonizi bbiri tuli locate muve ku nyumba mufune otulo oba mubeemu omusajja omu akwane muka omusajja oyo yamugulira mati omwana asirike mufune ku tulo kakati ifu besiye terrorized kampala nga gavumenti efaayo musisa yongera creating mass over unemployed people then uganda nis could join besike tuli muvu museven baali tebakiraba baali tebakiraba disoyisoababababa eh, abo because tebasoma political science tebamanyi sabotage biro byonna baali babikola noono omukazi abikola tamanyi nti at this time tosalimbira nakabiriiti mu nyumba mulimu kibibanula bya petroli ogenda kwokya enyumba ekikatuka kyona omukyala ayagala ennyo baasi tawummulako ku sente zalina maama tokufukaamiridde lwaki towummulako omwana kyatanamaliriza univesity <laughs> tuyambe tuyambe tuyambe tokoleeza kabiriiti maama tuyambe ekyo kyo kyesonyiwe gwe buli musajja yenna ewamu omufumbiro oba muganda obaani kati hmm. ne kampala mubale baasi zigira zirinda naye tuwe ku buweerero maama tuwe ku buweerero <laughs> maama tukusabye tufukamidde tuwe ku buweerero kampala ogira omuwummula baasi zijja kubeera obajja kukola nezibuukira mu bbanga naye gira abantu obaleka ku mirembe nenkugamba ekyokubisatu <laughs> to the ordinary people markets are their employers in fact anybody who antagonizes the informed sector is committing treason has declared war on the government of uganda if the government fails to handle basis madness the, the, the blame the people will blame the government not basic nabagaa nti mulimu ebintu mu uganda ebyewunyisa bibiri mu kampala byemutamanyi hmm. at this time during besiges madiness a serious businessman blout ferity of buses pioneer buses is it is basically as kubako another businessman agakan bwe yategeera nti kampala is going to be rocked by riots you think this is a joke abo abaana bo babazenga mirundi bwabala nti nze nategeera nti bano abaana bajja kukona ekisenge kakati ya fighting themselves sente tuziwani nti ah, tuzitwalire kasumba mu nbs tuzitwalire ebibanda tuzitwalire ono gundi ono aw mane bazikola bwe batyo mukwate biliyoni zange kumi muzisule mukikomera kyange ako kagamba mbu tumale kukola naye endagaano eyawa mbu omanyi sente zino biliyoni kumi nyingi nnyo zigendeko mu revenue authority natunze emmotoka musaleko omusalo mbuzigendeko mu antifulawood simanyani ezaawa mwanfiiriza omulimu emyaka musanvu sikola ejjogo ndituusiza werikoma ainiw nagaana okgenda okukola nentuula ewange neneebaka ali nesirumba museveni kakati the issue not to give to compensate me bakiriza but they are confronted with the two reasons can he agree yeah okabiride bakagamba nti ajja kutukuba tetujja kwongera kubba mweko ekitongole ky'amasenyereze mwabyemu miliyoni za dola ana isimba mwabba mmeka ate eyo deru ndala nsaba biliyoni zinyingi eno ya compensation kunepangirako nendeko omulimu ne passipoti yamwe nenjibadde zasitambula bweru nawona obutwe emirundi esatu yes kakati mwe ekibakolobutabala eh, temubala political dynamics nti judicial chief justice anaddako ategeere nti kataga yamera dda kati nsanze tekasikirwa mbazzi yamera bwebindu yamera parliament emeze yeyambisiza confusion in the judiciary neyeyambisa the way the president operates okay. Museveni does not kakati dakika tuina 12 amplize kutoka kusawa etano uh, mamirundi allegation za tocha ya zake zidijistia yeah. polisi ya vigani alika nkubulize tulugunya kwa zake botuni ya zake okumeleta mkoti nga fanna bwati hmm. chikuwe unyisabi bajanga inarufenya nga fanna bwati waliwo grupu ekolera mu mwa government museveni ayinaba mukoleramu ne atunulirenya abaloko defense siba mulimu abakoleramu bakamanda babwa owaloko defense ajja kuba omuntu esaso hmm. ayokya ekidomola era nze mba kuba president nga n'amaanyi abaloko defense baliyambadde uniform endala ne balekerawo okwonona updf nabanbakamandabanbakasiyakasiyabanakuba esimu nadefending amejagu nonono no, no. perakabuyo baka kwakimaka local defense is, is killing the image of updf they mm. put on the same uniform eh? carry the same guns and they have no order. I have Zake. not seen a local defense man paraded before the court martial. They have the same uniform, Bavuna same nani. boots, Bavuna same nani. How can you take a cheat at the civilian before the court martial on a local defense? Son, not a quarter of a Bagay local misses. Local defense, which is disarming. Which is disarming a deal to another political commissars. It pains me. I'm a commander. amaje ga IPDF akakoledde chintu chaago ne muteeka mu banu ne uniform mbuzi za cha zake local defense ya kuza zake ne zake zake bagala bamutte beti ku mulamba bagwise mu chuka mu 7 yasune banu ya kabiri nkubulira abasirikale yes who has been arrested and charged akuba zakaliwa police ya gamet tite ye yetulugwe anti chenkubulira how you were stupid because mwaga mantizake yatolose mukomera gyeyali akumira bamuyamba okutoloka baliwa omuntu yali mumbeera embi nti bamusudde ku ddwaliro yatolese nadda ku ddwaliro ayu stupid zaake naye waliwo zaake ayina abamukozesayakwata oluggizaake naye bamunonyezaako bakoleeza kabiriiti mwekambabuulizi nze tumukunde nabeera naye ebbanga ddene musajja mugezi besi yoyo gwe mulaba naye olumu akola ebintu naye ayina mugezi natural nti emmere yagibalekedde nemugibba kati besige singa kera kumakinaga ndigenda gaba mmere temumukwatako mm. eh. yes yabaleka nabawa gudwiru nga yamanyiwe kinagwira nagaa ah, ah, kanasumbuwa gwe mubaleke dont wake up sleeping dog emmere jabalema singa timwekwasaba opposition kati buli agabe emmere kati bano ye mukasa abadde agaba sanitizers nakyo yowomulubaka sous kakati bafayo kyere emmere ya gavumenti yabuze kati abantu bavayo kyere ne bagaba emmere kati besinakera kumacyanaga nti ngaba emmere okumulwanyisa musiitaana abantu benyini abafa enjala bebakwasa omutwe so thisa strategic nti wayi zaake hmm. lwaki zaake zaake nga yafiiridde mu mikono gya poliisi mm. abo abapoliisi tolaba kunoomu kabiriiti kyovula nze mbavumirira nti sebagala yeekalakansa nga yuneebwe nga bamuganya okwesimbawo ntalina buyigirize abaganda beyakuŋŋanya battayo kkumi ku yuneebu nga nemba nobuyinza mabikafiira mu kkomera youeducatedyoliditrates singa bansanga mu kkubo nze yali agaa sebagala talina buyigirize you don't go to your neb tosobola kusitominga ematernet ward ebabies ward before you have a, a pregnant woman toberangako na lubuto ngoka nti ngeeza kulumba gundi sebagala education baginoonya mu gundi mu unebo lwaki teyagenda gyeyasomera mu university naye batta abaganda kumi teni baganda boys were killed at the unebo headquarters singa bansanga mu kkubo balinzise banaabe mmengo abaali bakuba president amayinja ten of them ati mmengo at gundi kasubi were killed by an known gunman nga bawereza ebipande mirundi wetumukwatirako bazekayo nyabo kakati enkyabo enkyamme nga atuula nayo emaze okukuba abantu sebagalamu obwa minisita asiikudde amaze okusiikula yatisa abantu kumi ebwayise atuula nabo kakati abo baalimu local defense erimu ekigirimu disband local defense take them back to training or give them a different uniform to separate them from updf emundu baba wampya mbabuliddebawulira bagala okukuba ku masasi eh, agenda okwokya ebidomola azunga n'akabiriiti mu nyumba omuli ebidomola bya peteroli wa local defense azunga n'akabiriiti akagenda okwokya kampala mukazi ayagala baasi ayagala kuliza baasi ze afune ebiriyoni enkaga enkaaga buli mwezi obubiriiti mubwegendereza kale tumbamukoma okuzunza obubiriiti mu nyumba mumuterese ebidomola bya ah, peteroli gyosinze mwemirundi nategeddeko nti contract ya mwami Dr. Johnson ya sezi mm. ya zizi bajo ongeze miaka ibiri na iti chogedu wako ee hata ya afayoji mamu ongeze miaka ibiri mm. kubanze mba gamba nti mwete mwenye mwe ntalo ze mruwana nze ntalo zo nanzi manye mm? e, eh, ntalo zo nanzi manye ne koze nachi elamu haba mauli mba gamba tokiti zangu kulia milioni satu ngabali baruwa nila billions that's not news they're fighting over leadership siinze kulia milioni kumi lwaki kontakiteyi yalwawo okuzibwa okuzibwa anti kadaga yali agamba kuba kadaga yagamba nti oluddeko tutekemu naye ate nga naye aluddeko <laughs> ne kadaga naye aluddeko <laughs> ekyokubiri eh. mu biseera bino eh, kati tomala okukkiriza nti okyusizza emyaka ensanvu mu etaano kizibu nnyo kati ogoba omuntu olw'obukadde hmm. kizibu tu omuntu kasamala nti awummudde n'omuleetako ku kontrakiti kati kitegeeza takyali ku contract nekinana akifuga kubanga gwe wasalawo nti ayina eh, knowledge gyemutalina hmm. eh. kakati bana abantu abalwanyisa byabasaija kemu hmm. bajja leeti why bo baabalimba nti talina contract contract agiina That's why yakuba ya mu mawulire nti agiina to provoke baga, bagaani obuli yayeyegaana goyinza okweteka mukitongole kati sako tebagambye sako tebagambye nti bamuwandikidde ebaluwa naye sakowazagiment agamba nti bajinsuulira nga pamfulet bagireti mu ofisi mwendi ngisayininga eŋŋende nga bwe banonda nti yagiwulira ku social media ye taga nti tajja kgenda mm. is a non fact naye tayinza kudduka buddusi nadduka letimu handover very intelligent abamuli tuli bagezi agamba nkimanyi practice your civil service in Jimani, and I can be interdicted, but I cannot just live like a movie wenkoko. Kati, Let somebody kati, pick courage, come to Jinja, and pay Balu and Tingenza interdiction, handing over to somebody. Sakwa Boyagenzi. bweyaze muofiisi yasanze obuwunga babubbi kati kyongambe ku dokita byabashaija hey. oga nti yategeeza ya bamawulire nti ye contract agirina agirina ah, golaba munyeenya nga agezaakati ah, bano hmm. abamunyeenya bagende mu kooti bawaabe kooti emufulumye nti atulayo irigale hey. <laughs> hey. nze mbagamba nti bagenda ne babalyako sente ne babaasuwali nga ntajja kuyitamu hmm. omanyi naye ugundi abafere bali wano abayitirivu ne bakulya sente ntajja kuyitamu mm. omusawo omuganda agenda naga nti mwijja waagenda hey. Eh. gujja mulaba ajja kutandika okusiba emigugu ogenda okulaba omukazi atwala mwana mu ddwaliro jajja ndowooza atandise okusiba kati nakugamba ntya ate mwakumawo okoleki <laughs> abafere bayitirivu nembabuulira kakati yefa was part of the group etayagala byabasaijja nkola bwenti mm. sigamba ntayina nzikiriza baamuwa kati we start preparing for his exit kubanga if is given two years two years it means naye two years bazimuwadde akoleki orderly hand over mm, mm, e. mm. kakati gwe we strategying mu the next ki two years mm. this way, this naye bano bamafia obawulidde nti bamafia bo bateseza dda post gundi akasajja ka gavumenti nabyo nebiri mu palamenti ebyakadaga mubiyimirize mangu kubanga kanda aga kati kwa kati na yemi nuni zentide aga kasaja kati gira kaino uwa zentide hechibichi yako bubi echirode chinuchi echirode chinuchi nzobuta guwa kwa abachirira abachirira mbanji chijia kugwa wanji te chijia kugwa but we shall we must coexist with it chetubade tuwonye mchibade chimu do you know why the tanzanians are coming here the tanzanians and kenyans and the congolese are flocking here why e wawe bajja kutuka abalwadde chikumi okulwanira ekitanda kimu mm. kwekigenda kuexplodinga omulundi gumu wano pulezidenti kyabadde atuyambyeko we wold see constructions of new hospitals era mweabalina sente abagagga mukifo kyokuzimba ebiduuka mm. muzimbe isolation centers zimba eddwaliro gavumenti ejja dipangisa gye batwala abalwadde abantu bambuuza nti kumi nanya bwe ziggwako banaggulawo ah, ah. ne bwebanagulawo tujja kubeera nabwo nga tulina sanitation tulina kyekyo obulaba mbasaasira nti mwekuumye temulya mmere mwekuumye enjala naye mugenda nemugaa nti omusajja atemye mukazi we nemudduka mukibinja nemwesiiga eh, eh. nemuwulira tukutta abaana baffe twekalakasi agenda wa chairman naye talina mmere muvayo mu kcs kuba sayansi wako congregation naki kakati olwanidde ki eh. ah, kati olwanidde ki olubuto obonyebonye nalwo emyaka emyezi mwenda ozadde omwana omusudde mukinya bakusibye ate ah, nti bamalaya mukifo kyobakwata nemubagalira ngaenkoko oba nemuleta uh, gundinemubagamba bakendeze hmm? ku bbeeyi nabana abaguzi bawano nabo bagule oba nemubagalira ngaenkoko tafu mesas gwetukwata malaya mubagalire aa bagala bamalaya bagendeyo omuwendo gweyongere oh. Eh, why are you not tough on these prostitutes oh. hey baagala omuwendo gweyongere mbadde nerabidde omusajja dokita ali hoima <laughs> bamukwata ne mukazi we nga baagala kugala kiriniki ye yawandikira ne pulezidenti ebbaluwa nagiwanakalema hmm. nja kulekera esimu y'omukubiri musajja ali bita nnyo bamugaa nti ayina nga muganda wakola mu virus institute namubulya temuyina bano ne bajja ne resatsi zaabwe naye nga kyebaagala baagala bafune prominent person muhoima gubaga nti ayina operations fund zigende hoima oja kumba mkubi yes ina mkubi mkubi mwe bali nyaba tuliza bo tubadeli leo na kwalo kidiza tusibulile wano tugenda genda direct mu program uh, ma, uh, uh, the bigger story omkuru john k kenya hajet sala kayongo uh, john ron mayanja na balala mwe nabanangi mubadde ko omkuru john tatia misa mm. tubagaliza weekend enungi mukirize tubasibulire wano program zaffe enyuvu zikyajja tova kupal